Все мы прекрасно знаем, что турки и армяне в течение 400 лет были частью одной семьи, частью одного государства, частью Османской империи. Это была история созидания, могущества и единства. Армян в Османской империи называли верным народом, и мы, очевидно, заслуживали этого звания. Все изменилось в середине 19 века, когда в нашу жизнь стремительно вмешались британцы и европейцы. Именно они высадили свой десант в виде археологических экспедиций и создали множество исторических фальшивок на территории Османской империи. Среди этих фальшивок были и древние армянские государства. Часть армян, это были в основном масоны, дашнаки и оппозиционные интеллигенции, приняли фальшивку за реальное прошлое и поставили перед собой цель – отделиться от Османской империи и воссоздать в реальности художественный вымысел под названием «Великая Армения». Однако все, чего они добились, это разрыв с турецким народом, изгнание из родных мест и полная наша изоляция. Сегодня турки и армяне живут в разных государствах, общение сведено на нет, все связи родственные, культурные, духовные и экономические разорваны. Мы, армяне, до сих пор верим в британские сказки, изучаем и повсеместно тиражируем нашу фантастическую древность и при этом напрочь игнорируем достоверную историю четырех веков с 15 по 19. Или, как я уже однажды говорил, мы просто всем народом переселяемся в виртуальную реальность. Европейцы не остановились на подмене нашего прошлого, они стремились упрочить достигнутый эффект и в середине XX века изобрели слово «геноцид». Они сделали это слово термином международного права и задним числом подогнали события Первой мировой войны на территории Османской империи под понятие «геноцид». С помощью этой новой юридической обертки – был реанимирован судебный процесс 1919 года, когда в Турции уже были осуждены виновники трагедии гражданского населения на востоке Османской империи. И вот мы, армяне, ощутили юридическую и политическую поддержку Европы. Теперь уже одного справедливого суда нам было мало, и мы смело потребовали от Турции всенародного покаяния, космических репараций и отчуждения огромных территорий, принадлежащих Турции, в нашу пользу. Затем европейцы успешно запустили международный процесс признания геноцида армян, втягивая в эту печальную историю все новые и новые государства. Однако признание геноцида и решение проблем во взаимоотношениях между турками и армянами не являлось и не является целью этого процесса. Истинной целью этого процесса является удерживание наших народов в состоянии вражды и ненависти. Это именно тот результат, которого на сегодняшний день и достигли авторы сценария под названием «Геноцид армян». И как это ни парадоксально, настоящий геноцид армянского народа, который отнимает у нас родню, память и здравый рассудок, идет как раз под прикрытием борьбы против геноцида. Что касается реальных и печальных событий 1915 года, великое злодеяние было совершено против всех народов Османской империи – и, во-первых, против самой Османской империи как государства. И, увы, представители армянского народа принимали в этом великом злодеянии самое деятельное участие. Но если мы, армяне, перестанем слышать только себя и услышим и другую сторону, у нас на все это откроются глаза, к чему я и призываю вас. Я не хочу отнимать ни у себя, ни у своих соплеменников чудесные и увлекательные мифы о прошлом. Пусть они радуют школьников, студентов, кинорежиссеров. Но я против того, чтобы выдавать их за реальную историю. Мы обычный народ, не более древний и мудрый, чем все остальные. И наша государственность – одна из самых молодых на Земле. И в этом нет ничего унизительного. Это не причина отказываться от своего истинного прошлого – и ненавидеть всех вокруг. Есть на земле извечный закон, который гласит, никогда ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается ненависть. Наши соседи не враги нам, они наша семья, и эта семья уже больше ста лет страдает от внутренних раздоров. В основании всех наших проблем лежит фальшивая история, навязанная нам европейскими кукловодами – Фальшивая история – наш главный, единственный враг, которого необходимо победить. У кого есть терпение и время, я приглашаю посмотреть мои видеоролики из серии «История, которую мы ненавидим», а я буду продолжать выкладывать свои работы по каждому факту фальсификации. Смотрите, вникайте, давайте разбираться вместе.